Euh, qui est une, association de rabat. Je suis ici en tant qu'acteur associatif et représentant de la Côte d'Ivoire communauté camerounaise. Il faut apprécier l'initiative. Euh, comparativement au Cameroun, euh, je pense que les deux côtés, des choses à, échanger, à partager tout ensemble. Ici, euh, je pense qu'il va déjà pérenniser, pérenniser le projet essayer de, mieux équiper les, participants au, projet pour qu'ils soient mieux, présentent mieux l'événement, pour qu'ils euh, euh, mieux compétitifs. Euh, et, aussi structurer si possible à travers des compétitions, des mini-compétitions pour les villages alentours. Enfin que chaque année, pendant l'événement, que ceux-ci viennent juste demander un titre euh, en championnat. nous avons carrément un championnat, un mini-championnat pour euh, les caisses traditionnelles, bien sûr. Nous n'avons pas encore euh, le niveau peut-être européen ou les autres pays. Nous sommes encore au niveau traditionnel, mais sauf que c'est bien sûr. nous, participons à certaines compétitions au Sénégal, au Burkina, au Nigeria et bien, d'autres pays. Et la